Saluto al CIU Yen Dr. Rolocio. Ciare mi parto prenis en la Centria Universala Congresso de Esperanto, kiu okazis en Lisbono, Portugalio. Dum la Universala Congresso estas uh, eh, scienza programo uh, tra la Internacia Congresa Universitato, IQ. En la IQ, uh, eh, facte IQ es serio de prelegoi uh, eh, pri diversai aspectoi de uh, eh, stienso. Ciare ni havis prelegoi pri um, biologio, astronomio, um, linguistico, um, pri um, demografio, pri diversai politicae aferoi. Um, yes, do vere uh, diversai uh, aferoi. Eh, Facte, mi mem prelegis en uh, en la IQ pri planedo scienco kai tion vi povos baldo vidi sur la kanalo. Facte, mi ankaŭ registris alia in prelegoin eh, kiu uh, in vi povos baldo vidi sur la kanalo. Uh, exemple estos uh, prelego pri uh, hidrargo en la naturo uh, estos prelego pri la biologia i bazo de mensogo au prelegoi pri uh, la angla, exemple, qui è la deveno de la angla lingvo. La tutan sciencan programon vi povas uh, de tiu congresso, vi povas retrovi sur la reteio de UEA, Uh, mi metos la ligilon en la prescribo kai uh, dum la congresso uh, anga operes libro la la libro de la IQ kun ciu uh, prelegoi la resumoi kai la la la en havo de la prelego i eh, do gs3 interesa gl chalpgis dum la congresso pro la successo de la programma eh, sed eble g reaperos au estos de nove eh, Uh, eh, disponibla sur uh, en la libro servo de UEA eble espereble uh, sed vi jam en la prescribo mi metos ligilo al la resumo uh, kai al uh, kelka informo pri la prelegoi sed ne forgesu vi vidos ilin au almenau quelcau eh, quelcai uh, el ili en la canalo Ancau menciindas uh, eh, che dum la Universala Congresso cae dum la IQ uh, eh, partoprenis suffice da stienzistoi uh, el ISAE, la Internazia Stienza Asocio Esperantista, uh, do vi uh, eh, ancau povos vidi uh, prelegoi de uh, prelegoi de quelcai el tiui homoi kai vi ancau povos vidi baldau uh, interviuo kiun mi faris kun la vicepresidanto de Isae pri la agado de Isae pri la estontezo pri kiel vi povos helpi kiel Isae povos helpi vin uh, pri kai generale pri uh, scienzo en Esperanto Do tion vi ancau uh, baldau vidos sur la canalo. Nu, eh estas cio, uh, eh, dankon pro via tento, kai uh, eh, kiel kutime, la filmeton, disconigujin kai abonu la kanalon. Ĝis!